guys! Good morning sa ating lahat! So, welcome back to my channel. It's me again, Nedin TV, ang inyong maid vlogger. So, in this vlog guys, so, ang topic natin for today or for this vlog is about sa salary ng mga DH dito sa Hong Kong. So, magkano nga ba ang sinasahod ng mga DH dito sa Hong Kong. So, aside from me, so dahil uh, sa ngayon, sa mga kontrata ngayon na nakasulat is 4,630 but sa akin, uh, ginawa ng amo ko is 4,800. Magkano nga ba ang 4,800 sa peso? So, sa tingin nyo, uh, malaki na ba siya? sa panahon ngayon na mamahali na ang mga bilihin sa Pilipinas. So inap na ba siya sa halagang ganyan ang sinasahod namin namin dito sa Hong Kong. So, ang 6 ang 4,630 or sa akin is 4,800 Hong Kong dollar ang sinasahod ko every month. Nag-equivalent uh, sa ngayon guys, ang rate this Uh, ngayon, medyo nag-high yung rate dito sa Hong Kong na 6.40. 45. 6.45 ang rate ng Hong Kong to peso. So, yun, umaabot siya guys ng uh, more than 28,000. Pero, inap ba sa mga pangangailangan natin sa Pilipinas, sa ating pamilya? Para po sa akin, dahil marami akong project, na pinapagawa. So, talagang minsan mayroon na time na talagang as in, wala nang natitira sa mga sahod ng um, sa sahod natin. So, tulad ko, marami akong pinapagawa sa bahay, marami akong utang, marami akong uh, monthly na binabayaran, yung mandyan na yung paluwagan, maraming paluwagan, maraming utang sa kaibigan. So, yun, So, minsan talaga wala nang natitira. Minsan nga kahit allowance ko, as in wala na. Pero, shout out ko sa mga taong uh, nagbibigay sa akin ng uh, may libreng food, ayan, may libreng minsan pamasahe, tapos minsan yun uh, halos every Sunday day off libre lagi. So, ayun guys, um, thank you, thank you sa inyo dahil lagi kayo. Thank you, thank you sa mga friend ko na laging naandyan uh, para uh, tumulong. So, minsan nakakahiram ako sa kanila. So, yun guys, ganun yung buhay ng isang OFW dito sa Hong Kong. So, hindi napakadali. Kahit nga sabihin natin is malaking pera na pag kinonvert natin sa peso. Pero, dahil sa panahon ngayon guys, napakamahal ng mga bilihin. So, hindi na po talaga enough. Ang Basta importante guys, no? Walang magkakasakit sa ating pamilya sa Pilipinas kasi yun talaga ang napakahirap, lalong-lalo na pagka wala tayong ipon dito at wala tayong mga, marami pa tayong iniisip na bayaran. Minsan guys talaga, hindi ko na alam kung uh, sana ako kukuha. Pero thank you pa rin kay Lord kasi lagi siyang naandyan. Kapag hindi ko na alam kung sana ako kukuha ng pangbayad, pero naandyan lagi si Lord at siya yung nagaguide sa akin kung saan ako um, makakakuha o makakahiram. Pero thank you, thank you Lord dahil siya lang ang ating sandalan sa lahat ng ating mga problema, di ba guys? Pag isang OFW ka, dapat nasa center natin si Lord. Kasi walang imposible kapag siya ang nasa center ng ating buhay. So, syempre, tayo mga OFW, naandyan lahat ng stress, problema, minsan naandyan na yung mga uh, mga struggle sa buhay natin na hindi natin alam kung saan saan ang gagaling yung mga problema at minsan nagkakasakit pa tayo pero tayo mga OFW kahit tayo may sakit kumikilos tayo, nagtatrabaho tayo para yun para sa ating pamilya. Guys, kahit man anumang pagsubok ang dumating sa ating mga OFW, saan panid man ng mga OFW, sa ibang lugar, sa ibang bansa, lagi natin iisipin, problema lang yan. Lahat naman naman problema ay may solution. Magka-problema man tayo sa pera, naandyan si Lord, lagi nakagabay sa atin, sa mga mga pa, sa mga pangangailangan natin. So, yun guys. Um, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe. And then, don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming maraming salamat and Uh, God bless po sa ating mga OFW. Mabuhay po tayo mga OFW. Lalong-lalo na sa mga bandang Kuwait, Middle East, Middle East. So, ingat po kayo palagi. Maski dito din po sa Hong Kong, ingat po tayo palagi. Mga kapwa ko kunyang, na dito sa Hong Kong, ingat, ingat po tayo palagi. So, God bless po sa ating lahat. Happy Tuesday, Tuesday, Thursday. Tuesday na pala ngayon guys. So, ang bilis ng panahon. Matatapos na naman ang July. So, yun guys, Hanggang sa susunod na pagkikita. Happy happy Tuesday ulit and God bless all sa lahat. Thank you, thank you and more more uh, subscribe pa. Thank you, thank you guys. See you the next vlog. Keep